欢迎收看五月二十号，天天开心，老爹五三球，给那战袍，我们发财的给清起来，安了老爹昨天有讲，礼拜一神圣，为什么牌不会读漂亮？为什么？因为主力没有，大家的号码都很相同，对不对？好，所以昨天其实战况不佳哦，昨天真的是战况不佳，没关系，今天我们再来谢词。 我们拿起反攻的号角，台彩，你们跟你比啊！哈哈台彩，你卖走！我跟你讲，哦，你放黑啊，跟你黑啊，跟你火了了啊呢！哦，好来，咱开什么好未？来，老爹附送一下哈。控九一二一八二五三八，昨天哦确实开的八尾啊。南宫讲，昨天有八尾在封牌嘛，对不对？八尾确实有开。 这些高手真的厉害，但是除了八位以外，其他的二五一二零九算是很冷的冷牌，哦，算是很冷的冷牌。啊，板路到底要怎么走？要怎么走？当然是往下看下去啊！看老爹的频道，安内尔丢啊！哦，看老爹的频道，安内尔丢啊！哦，来，我们来先第二看第一个几个。 金孔雀，这孔雀，空里一三，能讲起来吼，这只一三呐吼，这只一三呐吼，之前十一期没有开，大家觉得它这个一三吼，五期内要开，所以这五期内现在已经开两期了，你有三期的时间可以投资它，有机会，好，好嘞，空里。 坦白讲吼，老爹吼，今天吼三字头不看好，三大概二八到三二之间，呃，三一之间那些不怎么看，而且应该说二六二七、二七二八、二九三十吧，我没有很看好。但是零二呢，有点甜又不会太甜，食之无味又弃之可惜，想把它列为不出又觉得它有可能会出，但是那几率是一麦麦。所以呢，好零二来。 老爹甲零二围起来，哦，老爹甲零二围起来，哦，零二改围掉，哦，来，老爹继续来讲不出牌，你们这些酸民给我退散，退散，退散，小人退散，退散，退散，我们就是要中大奖，你越酸我就越爱你，就是你爱我，好好来，OK，下一个，这是招财猫。 零四二四，我跟你讲，明天吼，二三三二持续封牌，零二呃二三三二持续封牌，明天一零二零三零持续封牌，明天一一二二三三持续封牌，没有的话怎么办？砍头，好不好？一定会有机会。 哦，啊，二四呢？持续热度，当红炸子鸡。南哥讲二四确实是当红炸子鸡，啊，零四要不要出来了？啊，南哥，零四还出来不？老爹觉得零二不出，零四跟着不出来。来，我们零四也给它画起来。哦，老爹呢，就是一个在走在钢索上的男人。 把主力逼出来的牌，帮你删除掉，哦，哦，我如果说今天要够勇敢，我就跟你讲，二七、二八、二九啦，我也绝对不会出了，哦，啊，零七我也绝对不会出了，但是我不写，为什么？我就是要看这些主力写什么牌，我跟你讲，这个号码我没有很喜欢，这是我的感想，哦，这是老爹式的风格，好来，零三幺勾。 这个进程动山邀功。咱讲讲，灵山该出了啦。哦，咱讲讲，灵山该出了啦。哦，啊，一九嘞，你亏人家养你那么久，太菜啊！你记得一九二六吼，无落来吼，我讲讲你真正对不起社会啦，尤其是二六，大家共加较久啊啦。我讲讲一期二六你都无出来，我跟你讲，我明仔载带粉丝来去恁太彩，我跟你讲。 一试看卖啊！哦，零三一九，大家注意来，这个王红军之前蛮准的，三零主车三零，我的共轨啊，他都要共啊，老爹共啊，明仔再安了嘛，一零二零三零封牌，不封砍头，嗯，对不对？哦，不封砍头，来一四一七，哦，涨一七，大家在笑，啊，一四嘞，嘛赶快。 问题是，我认为啦，哦，一四啦，哦，持续不出啦。我认为一四持续不出啦。哦，大家考量一下，我觉得一四持续不出啦。哦，好来，阿兰嘛，阿兰嘛，来一一二七一一零七。我说真的啦，二七没毛病啊，一一也很棒啊。 这两个号码哈，二中一，要两个同时合在一起，真的机会很难。但是我觉得二中一机会很高，所以呢，啊笔记我们把它圈起来，老师在教我们把它圈起来，画重点，哎，再来丢桃胶，哦，我们发财了，我们一起发财，好不好？哦，你赚钱，我赚钱，大家都赚钱。你看下一个，举个例子，你看一一一二。 有没有一一又来了？哦，有没有老爹说的我的女朋友一一二二三三？哎，三三有哦，二二是叫兔兔，对我们那时候讲过，二二叫兔兔，一一兔兔三三，哦对不对？好，一一又来了，一一呀，你不要让人家失望啊！我告诉你啊，一一呀，你不要让人家失望啊！哦，一一二可以，没问题，来，我们看这个底沟梁啊，一二，你看一二又来了。 所以今天吼，我觉得今天的主力抓牌比昨天礼拜一越来越漂亮。老爹有看老爹的直播，六点半有没有看我直播？有的人自己举手，自己说。我六点半的时候，我跟你们讲，礼拜一不要下中注，礼拜二好好看，礼拜三、礼拜四就是丰收的时候。今天礼拜二，主力的牌慢慢在集中了，然后主力的牌开慢慢的集中了。 哦，好来，一二二零三五，这是二零吼，老弟讲的嘛，这边讲啊，红白啦，哦，就开始变红白红起来。啊，至于三五吼，三五应该二十六期啦。啊，你有发现吗？最近都在开什么？啊，三五、三六、三七、三三五、三六、三七轮流开。所以三五我们可以列为不出吗？我笑哎，脑壳灵，不要。 然后带来给我们妈来，这个刘氏一六两栋，我们说真的啦，哈，一零二零三零的板路到底漂不漂亮？大家都觉得它应该要出，而且已经很久没有出，但是说真的，老爹并不喜欢。 虽然明天二零三零会封牌，但老爹内心告诉我，你要勇敢。我听到声音了，你要勇敢。二零三零给他写起来，说他不会开，但是你明天一定会封牌。哦，二零三零你不会开，但是你明天一定会封牌。我直接把它写上去，好不好？好。我说真的啦，在。 台彩的这种摇摇旗子，这种这种这种这种，就是说老老爹看过这么几亿的呱呱的这样进进出出，然后就是说不断下注的这个时间里面来讲，有没有台彩他开出的牌，真的可能一个月只会中一个主力很多很多的哦，只会中一个主力很多很多的，剩下都会开在不温不热，而我们的智慧是如何去合牌把它合出来？ 好，我们自己去合牌。哦，时间秀个足紧的呀。哦，时间秀个足紧的呀。然后呢，时间被搞啊，头奖被出来，头奖列车准备启动了。哦，看着老爹的家人们，好，我们一定会中大奖，我们一定会发财，我们明天见，拜拜。